ее Итак, поехали, поехали. Вот оно, сопровождение. Эскорт. Прикрывая своим телом крупного руководителя. Security, можно сказать, Скевин Пестер. Выполняем свою работу. И... Ну! Красавец. Красавец. Whitney Хьюстон скрывается в автомобиле. Любовь, кино и немцы. Наши аплодисменты!